yang selanjutnya adalah menu rekap nilai raport, di mana Bapak Ibu semua bisa melihat raport yang telah dibuat. Contoh di sini, nilai akhir. Ini adalah nilainya, predikatnya, nilainya apa, dan predikatnya apa. Kemudian KI keterampilannya. Ini adalah nilai-nilai dari berbagai KD yang telah dibuat. Praktiknya berapa, proyeknya berapa, portofolio berapa, produknya berapa, dan kemudian nilai harinya apa. Kemudian di sini juga ada KI3 sama. Kemudian KI sosial dan di sini ada KI spiritual.